उसी प्रकार से मेरे लिए राम के बिना सब कुछ व्यर्थ है पूरा संसार व्यर्थ है किसी काम का नहीं है और वैसे भी आप लोग जानते हो मैं कितना सीरियस पेशेंट हो चुका हूँ लोगों ने पूछा क्या हुआ भरत जी ने कहा कि आप दारुण दीनता आपने दारुण दीन करेगी गुरुदेव बल्लिक ने पूछा कि भरत अगर संसार की कोई दवा नहीं करेगी तो तुम ही बता दो कौन सी दवा तुम्हें काम करेगी आज डॉक्टर भी फेल हो गया भरत का इलाज करने के लिए रोगी स्वयं अपनी दवा बता रहा है कि अगर ये दवा मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा प्राण बच जाएगा क्या दारुण दीनता सब कि देखे बिनु रघुनाथ पद न जाई बिना रघुनाथ का चरण कमल देखे हुए मेरे हृदय की जन्म समाप्त नहीं हो सकती है राम जी तो चले गए हैं राम जी को मनाने के लिए जब जा रहे थे भैया भरत तो रास्ते में भगवान से यही मांगते हुए जा रहे हैं क्या कि माना ही माना माना ही माना मांग ही करा पूरे विश्व में यह भैया भक्त का जो दिव्य प्राप्त भक्ति है यह अपने आप में सर्वोपरिचित है हर बार मैं आपसे निवेदन करता हूं एक भक्त जब भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो वह प्रार्थना करते हुए प्रभु से ये मांग रहा है कुछ बात मांग रहा है क्या हे प्रभु यदि मुझे संसार में जन्म देना और परिवार देना तो परिवार कैसा मुझे मिले यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वह भक्त निवेदन कर रहा है प्रभु से कह रहा है हे भगवान हे नारायण यदि मुझे संसार में जन्म देना तो मां मुझे मिले तो कैसी मां मिले भूमि या समाई या समान या सवापर है धरती की तरफ क्षमाशील मां मिले और क्षमाशीलता यदि सीखनी हो तो धरती से सीखा जा सकता है एक तो जन्म देने वाली माता हुआ करती है और दूसरे जिस देश में हम लोग जन्म लेते हैं उस धरती को भी मातृभूमि कहा जाता है एक तो होती है जरूरी जन्म देने वाली और दूसरी होती है जन्मभूमि इसीलिए कहा गया जननी जन्मभूमि स्वर्गा दबी माँ और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी फर्क हुआ करती है संसार के इतिहास में माँ की ममता अपने पुत्र पर कितनी होती है अगर इसको देखना हो प्यारे बंधुओं तो श्री रामचरित मानस के माध्यम से देखा जा सकता है कि जवाही ये भारत जी की मान्यता है कि जवाही नाम जब ही राम कहले प्रेम मनहु चंपाता चारों तरफ राम राम तो सभी लोग जपते हैं लेकिन भरत के नाम जब में एक अजीब सी गहराई है एक अजीब सी डेप्थ को लिए हुए हैं भारती संसार के इतिहास में आप देखेंगे वह भक्त प्रभु से निवेदन कर रहा है कि अगर मुझे मां मिले तो धरती की तरह मां मिले क्षमाशीलता की शिक्षा पृथ्वी से धरती माता से लिया जाता है क्योंकि एक धरती माता के कलेजे पर हल चलाते हैं और उसके बदले में अपने पुत्रों को मां क्षमा करके अन्न इत्यादि प्रदान करती है उनका भरण पोषण करती है इतनी क्षमा करने वाली मां होती है तो वह हथकर है अगर माँ मिले तो धरती की क्षमा क्षीर माँ मिले और पिता मिले तो आत्मा की तरफ लकड़ी जब चारों तरफ फैला हो ऐसा पिता मिले देखता हूँ रस्सी देखता हूँ भाई विमल विचार अगर भाई मिले तो पैसा मिले भय का हरण करने वाला भाई मुझे प्राप्त हो जीवन में जो भय का हरण करता है वास्तव में भाई उसी को कहा जा सकता है और जो जीवन में भय पैदा करता हो उसे भाई कहने लायक नहीं होता है इसलिए आपको एक बात और निवेदन कर दू अगर पूछा जाए कि भाई की क्या परिभाषा होगी अंतरराष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेफिनेशन अंतरराष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार अगर लोग डिफाइन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा यही बोलेंगे कि जो पिता की संपत्ति को बराबर बराबर हिस्सों में बंटवारा करता है उसको भाई कहते हैं ये दुनिया के और किसी देश में अमेरिका में चीन में जापान में पाकिस्तान में इंडोनेशिया में मलेशिया में थाईलैंड में किसी और देश में पिता की संपत्ति को बांटने वाले को भले भाई कहा जाता हो लेकिन रामचरित मानस के अनुसार जो संपत्ति को नहीं बल्कि जो विपत्ति का बंटवारा करता है उसे भाई कहा जाता है जो विपत्ति का बंटवारा करता है ये अयोध्या का राम और भरत दोनों के पैर के बीच में देव की तरह चौदह साल तक इधर से उधर लुढ़कता रहा प्रभु श्री राम ने अयोध्या में त्याग के ऐसे प्रमाण का विस्फोट किया कि पूरी अयोध्या में उसका असर हो गया संसार का सबसे ऐतिहासिक वाकआउट अयोध्या में उस समय हुआ जब राम के अयोध्या से निकल करके वन को जाने लगे इतनी संख्या में वाकई दुनिया के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा सभी लोग राम जी के साथ में चल पड़े राम चले जब कानन में राम चले जब कानन में जगती वह दृश्य भुला न सकी राम चले जब कानन में जगती वह दृश्य भुला न सकी ललना पलना पर चौकी पड़ा छोटे शिशुओं को उनकी माताएं पालने पर दूध पिला करके काजल का निकौना लगा करके तेल मालिश करके अपने लाडले लाल को पालने पर सुला दिया है और उनका छोटा बच्चा चिल्ला रहा है उसके बावजूद भी राम चले जब कान को

जनता सब भागी चली वन में शिशु को निज दूध पिला न सकी इतनी त्याग की पराकाष्ठा हो गई आगे आगे भैया भरत चल रहे हैं पीछे पीछे अयोध्या का समस्त जनमानस चल रहा है बैठे हैं देखने में तो बहुत कम अवस्था है अक्षिकानंद ब्रह्मचारी जी की लेकिन कथा बहुत सुंदर बोलते हैं अभी तो चार पांच वर्षों से शुरुआत किया है कथा बोलने का आप लोग देख रहे हैं कि प्रवास से बोल रहे हैं प्रभु कृपा इनके भी ऊपर है रामायण की चौपाइयों को कर कंठस्थ किया है इन्होंने आप बता दें राम तो वन को गए हैं और आज इसी प्रयागराज की धरती पर इतना बड़ा जो कुंभ लगा हुआ है देश विदेश से तमाम लोग आ रहे हैं डुबकी लगा रहे हैं लेकिन यही भैया भारत जिस समय प्रयागराज की धरती में पहुंचे और त्रिवेणी के तट पर जब हैं भैया भरत गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर जिस समय भैया भरत खड़े होते हैं स्नान कर लिए वहां के तीर्थ पुरोहित ने संकल्प बोलना प्रारंभ किया संकल्प बोलना जब प्रारंभ किया आज भी संकल्प बोला जाता है ओम

यही हमारा भारत है जिस भारत के कारण राम जी को बर्बाद हुआ है जबरी कहा नाम करो भारत भारत ने कहा ना केवल गंगा में स्नान करने के लिए कहो तो मैं कर लूंगा केवल जमुना में स्नान करने के लिए कहो तो मैं अलग से कर लूंगा लेकिन इस त्रिवेणी के तट पर मैं स्नान नहीं करूंगा तो लोगों ने पूछा भरत से क्यों भरत इस संगम पर स्नान क्यों नहीं करोगे भरत समय कहा कि संगम पर मैं इसलिए स्नान नहीं करूंगा इस गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर एक सरस्वती नदी बीच में मिलती है और इसी सरस्वती में ही मेरी माँ की जीत पर बैठ करके मेरे देव प्रभु श्री राम को चौदह साल के लिए वन भेजा है इसलिए मैं इस त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकता संगम पर स्नान नहीं कर सकता और यही त्रिवेणी का परम पावन तट है जब भरत पहुंचते हैं तो वो तो स्नान नहीं किया उन्होंने बाइकाट कर दिया लेकिन जब राम जी पहुंचते हैं और संकल्प में जब भरत का नाम आया तो उनको भी अपने भरत की याद आ गई तो राम को अपने भैया भरत की याद आ गई हमारे अभिषेकानंद जी अभी बोल रहे थे कि भरत सारी को भरत सारी सको राम सने जग जापी राम राम जापी भैया भड़क की याद आ गई और याद ही नहीं आई बल्कि भरत नाम सुन करके भरत की याद में इतने भावुक हो गए पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धराम से उसी धारा में उलट के गिर पड़ते हैं प्रभु श्री राम सुधी आई भरत की सुनते ही भरत खंड तो गिर पड़े धारा में राम से रहा गया उसी धारा में गिर पड़े राम जी को उठाया गया पूछा गया क्या हुआ कहा कुछ नहीं हुआ अब इस मंत्र को मत बोलना अब इस मंत्र का उच्चारण मत करना ऐसी दोनों तरफा प्रवृत्ति है कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा हमारे डॉक्टर साहब आज गए थे जहां पर ये सनराइज बिल्डिंग क्या है मुंसिपल स्कूल के सामने छह सौ पंद्रह नंबर कमरे में रुके हुए हैं डॉक्टर साहब गए तो कह रहे थे कथा तो सब वही है लेकिन इस बार आप जो कथा कह रहे हैं उसमें कुछ विशेष बात दिखाई पड़ रही है अब विशेष बात यही है कि माया पर हुआ है और कौन विशेष बात है इनका ना ना ना ना ना ऐसी बात नहीं है प्रभु की कृपा है हमने कहा हो सकती है आपके देखने में ये तो ऐसी दृष्टि वैसी दृष्टि दृष्टि आपकी ऐसी है आप देख रहे हैं ये आपकी विशेषता है लेकिन सच बात तो यही है मैं तो केवल एक उदाहरण की तरह आकर मंच पर बढ़ जाता हूँ हकीकत यही बता रहा हूँ सोच के भी नहीं जाता हूँ किस बात चल रहा हूं तो क्या बोलूंगा क्या विषय होगा यहाँ आते दरबार में आते आते हनुमान जी के चरण को पकड़कर मैं केवल अपने मन में एक ही बात हनुमान जी से कहता हूँ कि हनुमान जी आपने बुलाया हम तो यहाँ आ गए चल रहे हैं मंच पर अब संभालना आपका काम है आप संभालो चाहे निकालो उन्हीं को सौंप देता हूँ अब यही संभाल रहे हैं अरे हमारे पास क्या शक्ति है लोग रट करके जाते हैं याद करके जाते हैं फिर भी जो बात कहनी है कह नहीं पाते हैं लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हनुमान जी की ऐसी विलक्षण कृपा और ये हनुमान जी जो दक्षिणामुखी हनुमान ये भांड में विराजमान है इस हनुमान जी में बड़ी ताकत है इसको तो मैंने देखा है बड़े नजदीक से देखा है और सोलह वर्ष से तो देख ही रहा हूं मैं निवेदन यही कर रहा हूं इनके समाज को इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं है दवा बाद में दिलाऊंगा दोनों पेशेंट को यह हमको याद है कल और परसों दो दिन और फिर परसों बोल के फिर प्रस्थान भी होगा अंतिम दिन दवा देख करके दोनों को दवा दिला के जिंदा करके तभी जाऊंगा अभी तो रोग को क्लाइमेट क्लाइमेट पर बढ़ा रहा है पहले रोग बढ़ जाए उसके बाद में दवा दी जाएगी सिंगल ही डोज में एकदम चैतन्य हो जाएगा दोनों रोगी हैं एक तरफ जन जानकी लंका में दूसरी तरफ भैया भरत ये तो ठीक है मनाने के लिए जा रहे हैं गए गाँव लेकर के आए कथा बहुत लंबी है व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा गए भगवान के सामने प्रार्थना करते करते निवेदन करते करते वार्ता का क्रम चलता रहा चलता रहा निष्कर्ष ये निकला प्रभु राम ने अपने चरण की पादुका को भरत को समर्पित कर दिया कि हे भरत कि प्रभु कर कृपा प्रभु कर कृपा पावरी दीनी भरत प्रभु ने कृपा करके अपनी चरण पादुका को भरत को प्रदान किया और वह चरण पादुका को ला करके सिंहासन पर बैठा करके चरण पादुका को पादुका नहीं समझते हैं बल्कि उस राम के चरण की पादुका को भी राम ही मार करके भरत जी इतनी जबरदस्त उपासना करते हैं उस चरण पादुका की अंत में उस चरण पादुका को भी बोलना पड़ा मांग मांग आयत करत उस चरण पादुका से भी आवाज निकलती है मांगो मांगो क्या चाहते हो भरत धन्य है भरत जिनकी उपासना की पद्धति इतनी जबरदस्त है एकांत में बैठे हुए हैं ये भरत राम के वियोग का रोज जब अपने चरम सीमा पर पहुंचता है क्लाइमेट पर पहुंचता है निकट में मैया और तो संध्या भी बैठी हुई है लेकिन भरत जी क्या करते हैं देखते हैं राम जी के चरण की छोटी छोटी जूतियां जो बचपन में पहन करके खेला करते थे दौड़ा करते थे छोटी छोटी धनुष जिसको बना करके आपस में खेल करते थे छोटी छोटी धनुष को अपने पास लेकर के राम जी के चरण में प्रयोग की जाने वाली जूतियों को लेकर के अपने कलेजे से उठा करके लगाते हैं भैया भरत लगाते ही नहीं है बल्कि अपने कलेजे से लगा करके इतना दुखी होते हैं उनकी आंखों से गंग की धार प्रवाहित हो पड़ती है हमारे महाराष्ट्र में चकिया के एक कवि हुए हैं भोजपुरी के जिनका नाम राम रामश्याम दास बावला उन्होंने बड़ा सुंदर भाव इस पर लिखा है कि कोमल पाए कमलयत देहिया याद करते हैं प्रभु के कोमल कोमल चरणारविंद को प्रभु का चरण कितना सुकोमल है जरा था आप देखिएगा उद्भव संहार कारणी प्रेत हारणी सर्वोत्र करेंगे सीताम तो हम राम बल्लभाम राम की राम जी की बामान की बामान में विराजमान होने वाली जगत नंदिनी वैदेही जगतुता जानकी इतनी कोमल है कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि सब उपमा कवि रहे दुखारी कई पट करो विदेह कुमारी जानकी के लिए कोई उपमा समझ में नहीं जाती है इतनी तो कोमल ज्ञान जानकी है जानकी जी स्वयं अपने आप में कोमल और उसमें भी जानकी जी का हाथ इतना कोमल है इतना लालिमा युक्त है कि देखने से लगता था कि जैसे अभी खून निकल जाएगा इतना कोमल हस्तार जानकी का है अर्ध कोमल हस्तार बिंद जनक नंदिनी जानकी जी समय प्रभु श्री के चरण को दबा रही थी तो जनक नंदिनी जानकी को ये आभास हो रहा था और आभास जब हुआ तो उन्होंने राम जी से बड़े प्रेम से पूछा कि हे प्राणनाथ आपका चरण तो इतना कोमल मालूम पड़ रहा है मुझे कि चरण दबाते समय मुझे ऐसा लग रहा है प्यार से चरण को तकलीफ तो नहीं हो रही है मेरे हाथ से बाड़े गोस्वामी जी एक तो जन्म नंदिनी जानकी स्वयं में सुकोमल और उसमें भी उसका करार विंदर इतना गोबर और उस गोबर हाथ से प्रभु श्री राम के चरण को दबा रही है तो उनको इस बात की अनुभूति हो रही है कहीं मेरे चरण दबाने से राम जी के चरण से लहू न निकल जाए इतना सुकोमल प्रभु श्री राम का चरण है उस कोमल चरणों को दबाती है जनक नंदिनी जानकी ऐसे जिनके चरण की लालिमा और की कोमलता का वर्णन संसार में कोई नहीं कर सकता कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती तभी तो हनुमान जी जब मेरे प्रथम तो मुलाकात हुई तो हनुमान जी ने यही देखा प्रभु के चरणार्थ की कोमलता को देखा और लालिमा को देखा तो देख करके उन्होंने हनुमान जी ने क्या कहा हाँ? प्रभु कठिन भूमि कठिन भूमि कोमल पादगामी कठिन भूमि कोमल पादगामी कवन तूफान विचरण कोमलता को याद करके भैया भरत राम जी की धनुषा को लेकर के छोटी छोटी सुलझी को लेकर के अपने कलेजे से लगा करके तड़प रहे हैं कैसे कोमल पाए कमल देहिया कोमल पाए कमल देहिया गई ঘরমে ছড়ি পনহিয়া রই রই ভরত নিহার না কোমল পায় কমল রত দেহিয়া গইলে ঘরমে ছড়ি পনহিয়া রই রই ভরত নিহার না अब हम रह बैठ करे सहिया इतने में याद आती है तारी बचपन की बातें सूरती भाई लकुल के कूद के जेवनार करत ललिकाई साथ में जब खेलते थे भोजन करते थे खेल खेल में जब खेलते थे साथ में तो खेल में कभी भरत जी जब हारने भी लगते थे तो हारते हुए भरत को प्रसन्न करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भरत को जिता दिया करते थे वो सारी बातें पटल पर अंकित हो रही है कैसे साहित्यिक लोग बैठे हैं यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा जो घनी भूत पीड़ा थी जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरस में आई मानस सागर के तट पर मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते कल कल बनती है करती कुछ बीत तबीती बातें जेवनार करत लरिकाई असाथन छूटल घर आंगन के हारब खेल जिताई रोई रोई घर तनिहार है ना कैसे सही है विपति बनिया बारे में और तरफ राम जी सोच रहे हैं भरत के बारे में क्या विशिष्टता है राम जी जब वनवास में चले जा रहे थे जब माँ बाप ने सुना होगा लेकिन फिर भी बिना कहे लोग का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ राम जी जब में चले जा रहे थे उनके चरण में असंख्य कांटे चुप गए और केवल कांटा चुप नहीं बल्कि शुभ कागज तो चुभे और राम जी के चरण से खून भी निकलने लगा रास्ते में प्रभु श्री राम जाते जाते वन मार्ग में एक वृक्ष की छाया को देख करके और वृक्ष की छाया को देख करके राघव बैठ जाते हैं और अपने चरण में गड़े हुए अतंत कांटों को निकाल करके एक एक कांटे को निकालते थे और अपने मुख से चुंबन करके अपना सारा प्यार उठा करके और किनारे रख देते थे मानो जो चेतन को जड़ करी जड़ई करी चैतन्य उन कांटों से आवाज आई कांटों ने पूछा है राघव हम लोग तो आपके चरण में झुक करके आपके चरण को तकलीफ दिए केवल तकलीफ ही नहीं दिए बल्कि आपके चरण से खून भी निकल गया हम लोगों ने आपके चरण को इतना कष्ट दिया फिर भी अपने चरण से निकाल करके और इतना अपना सारा प्यार लुटा करके बड़े प्रेम से आप हमें मार्ग के किनारे रख रहे हो कारण क्या है उस समय रातों में मुस्कुरा करके उन कांटों से कहा सुनना चाहते हो कि तुम लोगों को अपने चरण से निकाल करके इतना प्यार मैं क्यों उठा रहा हूँ कांटों से आवाज आई हाँ प्रभु यही तो जानने की इच्छा हो रही है उस समय राघव ने कहा अपने चरण से निकाल करके अपना सारा प्यार जुटा करके मार्ग में किनारे इसलिए रख रहा हूँ कि हमारे चरण में चुप करके जितना कष्ट देना था तुम लोगों ने दिया हमारे पीछे हमारा भैया भरत आएगा उसके चरण में चुप करके तुम उसको कष्ट मत देना एक तरफ भरत तरफ रहे हैं तो दूसरी तरफ राम जी की तरफ रहे हैं इधर भरत जी क्या कर रहे हैं कोमल पाए कमल दहिया गैले घर में छोड़ी पनहिया रोई रोई भरत निहार ना अब हम रहबे के करे सहिया रोई रोई भरत निहार सुरति भाई लकू लखे लकू दके जेवनार करत ललिकाई साथ न छूटल घर आंगन के हारम खेल जिताई रोई रोई भरत निहारना अब हम लहबैक करे शहिया रोई रोई भरत निहारना अब कैसे सही है विपति बनहिया रोई रोई भरत निहारना भरत रो रहे हैं उनके आंखों से अश्रुपात हो रहा है अकेले ही नहीं रो रहे हैं बल्कि रोते रोते जब क्लाइमेक्स पर उनकी स्थिति पहुंचती है तो मूर्छित हुई हुई की वह उठे बहुत ज्यादा अगर कोई व्यक्ति रो लेता है बहुत ज्यादा आंसू गिरा लेता है दस्त जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो आज भी देखा जाता है हर परिवार की कहानी है जब वियोग अपने प्रिय का बर्दाश्त नहीं होता है रो रो करके इतनी हालत खराब हो जाती है कि हॉस्पिटलाइज करने की स्थिति आ जाती है व्यक्ति बेहोश तक हो जाता है उसका दांत लग जाता है आंखें बंद हो जाती हैं जहाँ रहता है वहीं पर धड़ाम से गिर जाता है भरत जी संभालने गिर रहे हैं लोग संभाल रहे हैं उनको माता को कौशल्या दी है कौशल्या से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है बेटा भरत बेटा भरत अधीर मत हो मूर्छित होई होई की रहे उठे उनी ले ले नाम जो हारे मूर्छित होई होई की रहे उठे उनी ले ले नाम जो हारे और जब हाथी और घोड़ों की तरफ भरत जी की दृष्टि जाती है तो केवल भरत जी ही नहीं अयोध्या की जनता ही नहीं केवल माता कौशल्या ही नहीं बल्कि राम के वियोग का रोग जानवरों तक पहुंच चुका है हाथी और घोड़ों की तरफ जब भरत ने आग उठा करके देखा तो हाथी और घोड़ों के नेत्र भी घर घर आंसू केवल गिर रहा है उसको देख करके भरत वियोग की जो ज्वाला है और भरत जाती है रोग और बढ़ जाता है कि धन है प्रभु श्री राम धन है इसकी महानता धन है इनका प्रेम कि जिसके प्रेम से वसीभूत हो करके हाथी और घोड़ों से भी जिसका वियोग बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है মূর্ছিত হই হই কি উঠায় উনি লই লই নাম জোহার হাতি ঘোড়া रथवरिया जब तक पपक की पुकार रोई रोई भरत निहारा छोड़ ले जानी पावला पहिया रोई रोई भरत निहारेगा इसी आदर्श को देखते हुए को स्वामी जी ने लिखा भैया भरत के लिए कि भारत हम सब भारत हम सब रवि वंश तराग कि सीताराम सीताराम चरण रति बढ़े अनुग्रह तोरे या नित्य प्रतिदिन भक्ति मांगते हैं परमात्मा से राम जी की पादुका को सिंहासन पर बैठा कर नंदी ग्राम में तपस्या में भरत हो जाते हैं भरत जी इनकी शरीर गल करके दुबली पतली हो चुकी है एकदम निष्काय हो चुके हैं इनके जटा झूठ बिल्कुल बढ़ चुका है और केवल एक काम हो रहा है प्रतिदिन उनके आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है योग के इस स्थिति में भैया भरत विराजमान है और वह भी आसन कौन सा लगाए हुए है कहा कुछ का आसन इनको पता चला उस समय जब वन में गए थे मनाने के लिए इन्होंने देखा और पता भी लगाया और देखा भी अपनी आंखों से और जब आंख से देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो मधुबनी स्टेज पर सोया करते थे मोतियों की झालरें हिलोने मारती थी मंद मंद वायु का झोंका चलता था हवा चलती चलाई जाती थी उसमें से सुगंध निकलती थी नीचे फूल की पंखुड़ियां दिखाई जाती थी उस पर प्रभु श्री राम जब शयन करते थे उस स्थिति को देखा था और आज अपने आराध्य हो प्रभु श्री राम को जब देखा भैया भरत नहीं ही आंखों से कि राम जी कैसे सोए हैं कहा कि पाथरी दिला पर पाथरी दिला पर उस पाथरी बिछाए हैं भरत जी ने देखा कि पत्थर की शिला पर उसकी चटाई बिछा करके तकिया के जगह अपने हाथ को रघुनाथ से रखना जो मखमली से ऊपर गद्दे पर सोया करते थे सोजी वही रघुनाथ सोजी रघुनाथ लाए सोजी रघुनाथ लाए मात पर लगाए हाथ की पाथरी हिला पे कुत्ता थरी बिछाए हैं भरत ने देखा उन्होंने कहा कि मैं भी अब ऐसे आराम में गद्दे पर बिस्तर पर नहीं आसन लगाऊंगा ये विद्युत का आसन लगा करके अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हो बैठे हैं उसके कानून मंच पर मैंने कहा राम तेरे मानस की चौपाइया इनको याद है अच्छे अच्छे बच्चा जहां घूमते हैं बैठे रहते हैं तो याद दिला दिया करते हैं ऐसी देखत बालक बहु कालीना अच्छा अभ्यास है आप बैठे थे कुशासन ये तो हनुमान ने जा करके देखा लेकिन उस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा कि बैठे थे कुशासन नंदीग्राम में बैठे हैं तुझका आसन लगाए हुए हैं जटाजू बना हुआ है और केवल राम राम रघुपति राम राम नेत्र बंद किए हुए हैं किसी की तरफ देख नहीं रहे हैं लोगों ने कहा भरत अपनी आंख खोल दो भरत ने कहा ना अब मैंने राम जी की उस मधुर मंगल मंगलमयी मूर्ति को अपने हृदय में बता दिया है अरे जिन आंखों में राम तबाही हुई है और मन में यह जिज्ञासा है कि अगर मैं प्राप्त करना चाहूंगा तो केवल राम को प्राप्त करूंगा उन आंखों से अब संसार के किसी पदार्थ को मुझे नहीं देखना है मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है केवल राम जी की प्राप्ति करना कि आपन दारुणता सबई कहो सिरुनाई देखे बिन रघुनाथ पद दिया की जरनी न जाई उनके हृदय में जलन हो रही है पीड़ा उठ रही है नेत्र से आंसू गिर रहा है जटा बढ़ी हुई है उसके आसन पर विराजमान है और मुक्ते राम राम राम राम सब निकल रहा है इसी अवस्था में भरत जी बैठे हुए हैं राम के वियोग का लोग अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है लेकिन जब हनुमान जी ने देखा तो क्या किया इन्होंने कौन सी दवा दिया इनको जिससे उनके जो भरत को राम के वियोग का जो रोग है वो कैसे दूर किया बजरंगी ने यह बात आज नहीं बताऊंगा <laughs> घर बदाम का लेकिन एक लाइन वही बोल दीजिए ये बजरंगी है राम जी के सेवा राम जी के सेवा खातिर अरे पानर बधैला बजरंगी हो राम जी के सेवा पहले भी कहे कि हमारी मिट्टी का लोगों को <laughs> एक बार दोहरा तो दो तो बोल दो हमको भी सांस लेने का मौका मिलेगा नहीं कहीं स्वर पीछे सांस ऊपर चढ़े ऊपर रह गया नीचे न उतरे तब तो दूसरी नौ शेष बाकी है राम जी के सेवा खातिर अरे मानव रूप धैला राम जी के सेवा और ध्यान से खुद प्रेम से भीतर से हनुमान जी के लिए कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ राम जी के सेवा हनुमान Lord. है ना इनको बोलना चाहिए जैसे जय श्री सीताराम आज इस कथा सत्र का आप लोगों ने महाराज जी की इस कथा में एक विशेष दिव्यता का दर्शन किया होगा क्योंकि यह कथा सचमुच कहें तो अभी तक जो कथा होती थी उस कथा से हटकर इस प्रकार विशेष रूप से महाराज जी का इस बार हम सभी लोग यह बात समझ ले तो अच्छा है कि वो व्यथा भरत जी के मन में इस समय वही है जो रोग भरत जी को लगा अगर हम सब लोगों को वही रोग लग जाए तो शायद यह कथा सफल हो जाएगी हम लोग जरूर गृहस्थ हैं अपने जीव को बांधन में लगे हुए हैं लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि प्रभु से जितना ही नजदीक होंगे उतना ही हमारा जीवन सफल होगा इसलिए कथाएं तो बहुत दिन से हो रही हैं और आगे होते रहेंगी लेकिन इस कथा का अगर सही ढंग से हम लोगों को कुछ सदुपयोग करना है इसका लाभ लेना है तो हमें रामचरितमानस की इस प्रकार की जो भरत भैया जैसे और भी जो पात्र हैं इन लोगों की भावनाओं के जैसे अगर कुछ चीजों को हम इसमें इनमें से सीख लें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा यह उत्तर भारतीय महासंघ बांडू की तरफ से जो रामकथा का आयोजन किया गया है मैं इस संस्था को इस संस्था के लोगों को इस संस्था के कार्यकर्ताओं को सभी को साधुवाद देता हूं कि इस प्रकार का आयोजन इन्होंने किया और हम सबको इनका आभार मानना चाहिए कि ऐसे ही समाज के अग्रगण्य संस्थाएं या व्यक्ति विशेष हम सबका धर्म से जोड़ने का प्रयास करें हम सब धर्म से जुड़े यही हमारी अंतर्भावना है और यही मैं सबसे आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ और ज्यादा न बोलते हुए आरती का समय हुआ है मैं बड़े भाई राजभर मिश्रा जी से आग्रह करता हूँ कि आगे बात प्रसारण करें जय श्री सीताराम आज हमारे कुछ मेहमान आए हैं मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वादिया देंगे और आरती में लाइन लाइन से लेते जाएंगे दो बार था घुमा के दूसरे को भी मौका देते जाएंगे सबसे पहले हम पुरुषों का नाम लेते हैं इसके बाद माताओं का नाम लेते हैं आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच मारती मंदिर ट्रस्ट के श्री संजीव पुजारी जी यहाँ मौजूद हैं सब पहले हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आरती करें इसके बाद श्री अनिल मिश्रा उद्योगपति जो कल्याण से हमारे बीच आए हैं हम चाहते हैं कि वो आरती करें इसी के साथ श्री दयाराम शुक्ला श्री सदन सेठ जी श्री विनोद कुमार मिश्रा श्री विनोद कुमार सिंह जो मवेश पाठ्य हैं श्री राजदेव मिश्रा जो सूरत से आए हैं श्री राधे मिश्रा जो सूरत से आए हैं उनके यहाँ या उनके गांव में नित्य कथा होगी जो हमारे बहुत करीबी हैं जय बजरंग एकता मानस मंडल परिवार श्री जय आश्रय चौबे श्री दिवाकर तिवारी श्री संतोष मिश्रा जी श्री मनो मिश्रा जी श्री प्रेमचंद दुबे जी श्री सर्वेश दुबे जी श्री बी डी यादव जी श्री नरसिंह तिवारी जी अंबावाणी से श्री अमरेश मिश्रा जी श्री कृष्णा શ્રી जी श्री શ્રી मिश्रा जी श्री राजकुमार जी माति मंदिर सेवाधारी सामूहिक रूप से आरती करेंगे श्री राम सजीवन सिंह जी जो कांग्रेस पार्क से हैं श्री बागेश्वर तिवारी जी श्री विनोद मिश्रा जी श्री राम सुनय शुक्ला जी श्री सुभाष पांडे जी श्री रमापत पांडे जी श्री श्री गणेश पांडे जी हरिओम अखाड़ा पूरे अखाड़ा के सभी मेंबर के साथ आरती करेंगे श्री राजेंद्र उपाध्याय जी श्री अमित शाह जी सुरेश श्री सुरेश चौधरी जी श्री राम सजीवन शुक्ला जी जो मांडू से आए हैं श्री जवाहरलाल सिंह जी श्री गुरु प्रसाद मिश्रा श्री राम सुरमण मिश्रा श्री पंडित पंडेश्वर पांडे जी श्री रामखेर पांडे जी श्री कटवालू गुप्ता जी श्री त्रिलोकीनाथ उपाध्याय जी श्री विनोद मिश्रा जी श्री विनोद मिश्रा जी श्री राम कुमार पांडे जी श्री संजय मिश्रा जी श्री सोहनलाल सोनार जी श्री सूर्य बहादुर सिंह मोना जी सॉरी श्री सोहनलाल मोना जी श्री सूर्य बहादुर सिंह जी श्री चंद्रमणि सिंह जी शिक्षक श्री महानंदा श्री विराट लोधा श्री मुन्ना यादव जी श्री सुनील पाल जी दिलीप साहू श्री दिलीप पाल दिलीप साहू जिनका सर्विस आरोप चल रहा है श्री साहब सिंह जी श्री रुपेश मिश्रा जी श्री विजय तिवारी जी श्री रामचंद्र लोचन तिवारी श्री राम रोचक पांडे जी श्री श्याम सुंदर तिवारी जी श्री सुनील मिश्रा जी श्री घंटा राम पाल जी श्री महेंद्र उपाध्याय जी हमारा पूर्वांचल मेन न्यूज श्री अनिल मिश्रा जी पूरी प्रेम के साथ यहाँ रोज न्यूज का प्रसारण कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे आरती में श्री हर शास्त्री तिवारी जी हमारे बीच में हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आकर के आरती करें तत्पश्चात मैं महिलाओं का नाम ले रहा हूँ नाम पूरा होते होते आप आरती जलाइए तीन आरती है तीनों जगह से सभी लोगों से निवेदन है कि बारी बारी से आरती करें धक्का मुक्की नहीं करें श्री गुरु जी श्री तिवारी जी नाम तो नहीं पता हमारे बीच है ओम प्रकाश श्री ओम प्रकाश तिवारी जी वो भी आरती करेंगे अभी हम माताओं बहनों का नाम ले रहे हैं श्रीमती सुषमा शुक्ला जी श्रीमती सुनैना मिश्रा जी श्रीमती सुषमा पांडे जी श्रीमती संगीता तिवारी जी श्रीमती सुमित्रा मौर्य जी श्रीमती अनारी देवी जुबेर श्रीमती कुसुम देवी सिंह श्रीमती मनोरमा सिंह श्रीमती सुनीता सिंह जी श्रीमती नीलम मिश्रा इकवाला से आई है श्रीमती सरस्वती मिश्रा श्री गीता श्रीमती गीता दुबे श्रीमती आभा शुक्ला श्रीमती संजो देवी श्रीमती नर्मदा देवी श्रीमती विद्या तिवारी श्रीमती पूनम सिंह श्रीमती विद्या देवी पांडे श्रीमती राजकुमारी देवी श्रीमती राजपति देवी श्री विद्या तिवारी जी श्रीमती सरस्वती देवी श्रीमती आभा शुक्ला जी श्रीमती मनीषा तिवारी श्रीमती सावित्री राजभर श्री मालती श्रीमती मालती देवी गड़बड़ से गिरी श्रीमती जरावती ने भी हाँ। श्रीमती हाँ। आशा कुमार कुमार श्रीमती मालती ने भी श्री सोहारी ने भी श्री मीरा निशा जी श्रीमती मीरा निशा श्रीमती कैलाश यादव जी श्री प्रेमा देवी जी श्रीमती कमलावती चौबे श्रीमती सुधा मिश्रा श्रीमती उर्मिला मौर्य श्रीमती बीना मिश्रा श्रीमती सुब्लू देवी श्रीमती अनार तिवारी श्री अमरावती देवी श्रीमती मुन्नी सिंह श्रीमती गीता तिवारी श्रीमती गीता दुबे श्रीमती गायत्री मिश्रा श्रीमती आरती दुबे जिन माताओं का नौकाया भाइयों का नाम छूट गया है कल हम उनका नाम लेने का प्रयास करेंगे और वो भी आज आरती में आरती करेंगे जैसे जैसे मौका मिले जिन भाइयों बहनों का नाम छूटा है मैं उनका नाम लेने का प्रयास करूंगा सभी से निवेदन है आरती तैयार है मंदिर में आरती का समय हो गया है मैं आशी से निवेदन करूंगा कि आरती करें जिन लोगों का जिन भाइयों का नाम लिया हूं वो तो सबसे पहले आरती में आकर के शुरुआत करें धक्का मुक्की ना हो महिलाओं से निवेदन करूँ धक्का मुक्की ना हो दो जगह आरती है इसको भेज पत्रिका श्री की ललित ललित श्री की रामत ब्रह्मा

सुत कीरत भारत श्री रामायण जी के भारत श्री पुराण रावत वेद पुराण अष्टदश

के निकट न जाके महाबल